ખાલી એક જ વસ્તુ કહેવાની છે આપણામાંથી ઘણા ભાઈઓની જોડે જે કોન્ટેક્ટમાં છે અમેરિકાથી એ દેવેન્દ્ર એ અત્યારે લોંગ ડ્રાઈવ કરી રહ્યો છે એટલે આપણી જોડે વાત કરવા તત્પર છે પણ કરી નથી શક્યો બધાને ખૂબ ખૂબ યાદ આપી છે અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવ્યા છે આપણા બધામાંથી ઘણા જોડે વાત કરે જ છે મહિનામાં એક વખત બે વખત કન્ટિન્યુઅસ ટચમાં છે અને એને બધાને અભિનંદન એને યાદ પાડ્યું thank you Yeah, you're going to to the ceremony. But before